Donc voilà la partie 3 et cette fois-ci je suis accompagné de Jordan. Au cas où que je bloque hein. Yo yo. Genre il fait signe de la main mais on le voit pas. Euh, je sais plus ce qu'il me reste à faire. Bah, je trouve de l'argent, c'est ça. tu as bossé puis tu as trouver de l'argent Non pas du tout. Ah, mon c'est comme ça la vie. Hein tu peux rien acheter. Non mais là, c'est pas dans la vie là. Où Poussez-vous les gens. On n'aime pas quoi c'est surpeuplé. lancer un sort. Aïe. Ah, on dirait que j'ai loupé là. Ouais, complètement, Bon, il me manque encore euh, Beaucoup de trop. deux pièces. Parce qu'après, il faut que j'aille acheter un je sais plus quoi là. Je sais plus. ouais, s'il te plaît. Je sais pas ce qu'il doit avoir. Si, mais je m'en rappelle plus. C'est une potion, je crois. Par ah contre, ce que j'aime bien faire aussi, c'est ça. ah ça explose pas. Ah, trop solide pour cette poche. C'est un méchant Harry Potter en fait. Je crois qu'il est ouais. Pose-toi, il y a des tonneaux. Oui. <laughs> Donc après, je devrais aller. Attends, je regarde celui Acheter une fiole de potion voilà, chez. Bien... C'est bien une potion. La po... Apo... Apothicaire. Apothicaire. Bon, bah, tu as apothicaire. Hein. C'est où apothicaire ouais. Non, faut dire comme ça. Bah, c'est ça. Ah bah, on a vite trouvé. Heureusement c'est marqué. Oui, parce que sinon, euh, si on est obligé de rentrer et repartir à chaque fois, ben il y a le chargement à chaque fois, alors ça serait pas disons. c'est sûr. j'ai assez d'argent c'est quoi. Excusez-moi, combien coûte cette fiole de potion Oui, mon rire J'en voudrais, s'il vous plaît. Si tu veux, tu peux remplir ta fiole de potions vegan Rien de tel pour la santé. Elle est dans le grand chaudron là-bas. Je vais chaudron ou j'y vais pas Ah, tu veux Pourquoi tu n'y arrives pas Moi, je sais pas. c'est cette mission, pour vas tranquille. le corona dedans parce qu'ils sont tous en train de tousser. <laughs> Comme s'il y avait le corona chez les. Chez les moldus. Oui. Mais non, vu qu'ils habitent euh, c'est pas. C'est des sorciers. les moldus. Les moldus, c'est les gens qui sont humains. Non, c'est dans le 1 C'est les gens humains. Faut faire avec le film, hein, faut pas chercher à comprendre. On faut chercher Ron maintenant, Euh, non, pas moi. On l'a laissé où, Ron au tout début de la partie, on avait Ron. On retrouvait là où on était au tout début de la partie. Voilà. Ron Weasley. Yes. Tu sais, Ron, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. On oh, va bah, carrément, il a volé ses parents. ce truc. Oh là. Ah bon ah, C'est comme dans le film. ah, tu vas, tu t'essayes de pas spoiler. <laughs> Poudlard tout seul. Bah oui, c'est à rien, <laughs> Je sais pas pourquoi il sert, Ron. C'est Hermione qui sert quelque chose. Bah... Hermione, on l'a pas encore vu dans le jeu. Ouais, je crois qu'il faut descendre en fait. Là. On dirait des dents. Oh là <laughs> J'ai perdu un truc. Mais qu'est-ce qu'il fout lui C'est un son trou. agressé en plus. Va Poudlard, c'est bon. Va Poudlard, redonne ton mon copain. pensais qu'il y avait des trucs là-dedans. Et tu là tout ce que tu peux récupérer. Pas comment il saute. En fait, il essaye d'escalader. Il est à quoi Oh là, il y a un truc qui apparaît comme ça, avec une barre. Ah, il y a un coffre là. Oh, oh open, c'est dehors. Une citrouille. Oh, ça peut tuer. Oh, tout de suite. Pas tout de suite, mais... Oh, attends, attends. C'est un rien fait, il me donne des fessées. C'est un du du temps, de toute façon, je suis là Tu tu me laisses monter sur le côté euh, Je fais comment là Ouais, tu cours et puis c'est bon. C'est courir quand même. Tu passes au bon moment. Ah oui Bon bah ça fait tout ça de perdu. Hein. Tu m'aimes. j'ai peur. T'as vu où il est euh, Ici. J'ai pas réussi à la voir. Oui, j'ai réussi. pas Là, j'en ai perdu déjà. Ouais. Il faut que je fasse un truc avec ça. Ramasser. Et après. Oh là Eh, ça m'attaque ce truc Faut que tu ramasses quand ça te dépasse. Quand il n'y a pas le truc jaune, tu ramasses. Et ensuite Ensuite, t'avances. J'avance où Tes barres là. Non, j'attends. <laughs> J'ai pas. Ouais. Euh, oui, Jordan, j'ai fait ce que tu m'as dit. <laughs> oh, bah, en fait, c'était pas ça. Ça n'a pas du tout marché. Bon en fait, ça va rien du tout Il me fait faire des bêtises. Je connais pas trop ce jeu d'Harry Potter, donc... Euh. J'ai pas envie de me reprendre une claque. Je connais plutôt Harry et la chambre. Hein. Ah, bah, j'avais pas le choix. Hein. quand il arrive, quand dans... Et puis là, le, champignon. Je vais passer là. Non, mais je peux pas passer ah là-bas. Là, ah, dessus t'es comme ça en fait. Ah oui, comme ça. Ah oui. Mais je sais pas à quoi il servait. J'avais pourtant lu la description, mais... Mais non, mais j'ai pas pas de tour pour nous. <laughs> J'ai un petit problème. Bah, tu retournes dans la même position que moi. Hein. Voilà, c'est bon. C'est ma manette, euh, où oh. Pourquoi elle déconne Non, c'est sans qui se passe mon cerveau. Ah bah ça, c'est évident. respectivement. Là, toi, pareil, un, un truc bizarre là. Le bleu, j'ai avoir du mal. Wow, je l'ai pas vu lui, en plus il a sauté, c'est bon. Il n'y a plus qu'à y retourner. Ouais, tu sais comment je passe le passage Oh, dégage, quoi. Oh putain. C'est qu'on passe le passage de la Ouh, j'ai réussi pour une fois. j'ai cru qu'il allait encore tomber dans le vide. Moi aussi. Mais non, c'est pas possible. Je suis pas un ah, j'ai perdu plein de trucs. Tu as récupéré du Déjà, je suis revenu, avec... Euh, je suis revenu exprès à cause de ça. J'étais j'ai tant sans peur. Voilà, voilà. Oula, juste sur le point. et quand ce sera Jordan qui aura la manette. Oui, je sais, je vais pas filmer. Qu'est-ce que je fais avec ce truc Je vois, tu mets loin de toi, ok. Je l'ai jeté n'importe où. Hein. Parce que je sors pas que c'est un copain. Je pense qu'il pourrait t'aider. Euh, c'est bon. Non, vu ce qu'il m'a fait tout à l'heure, c'est sûr. Délicatement parce que c'est pas trop ce qui peut arriver. Toi tu veux une dans le vide là Bah oui mais <laughs> il n'y avait pas d'autre chemin. Hein. Ah oui. c'est déjà pour récupérer les points en fait, t'as fait tout ça. En fait tu viens juste pour récupérer les points, tu fais des J'ai pas vu Ron. Il m'a l'air bien calme d'un coup. Oh bah non, mais je suis pas passé par le Non c'est méchant. C'est méchant. Oh, il faut J'ai une racine qui m'embête et puis là il y a des champignons. Dégage. Arrête de frapper dessus, s'il te plaît. Non, pas ici. C'est sûr que ça me sert à rien les trucs là qui fait de la fumée jaune. Je sais pas où les mettre, sinon. Où est Poudlard euh, Où est Ron ouais Ou Ron, est-ce que c'est utile de se m'occuper bah, On n'a pas le choix, hein, sinon on avancera pas. Ouais, c'est vrai. Où est Ron Où est Poudlard Ah, j'ai cru que c'était ses cheveux, mais non, c'est des champignons. c'est vrai qu'il y a des champignons hein. il Il est mort. bah, Ouais, s'il est mort, c'est bon. Je sais pas où aller. Non, non, ça va faire perdre des points à Gryffondor. fait tout le temps. Ah, je peux remonter là où j'étais. Ah, oh, je peux remonter, trouvé. Mais... Tu veux tourner là Ouais. Parce ce que j'étais en train de me dire. Hein. Il y avait pas un truc à faire avec la branche, là euh, Apparemment non. On veut sauter Non, il veut pas sauter. Merde. Ah, j'avais pensé qu'il y avait un truc avec la branche, là. C'est sachant qu'on l'a vu tout à l'heure, Juan, il était coincé dans un arbre. Comme on a dit, il serait recoincé dans un arbre. Hein. On peut faire un, zoom vers le haut là pour comprendre euh, <laughs> le beat. Ah ouais. Est-ce que je descends là Ouais, va. Voilà. Bon, on va faire une petite visite. Hein. Ouais, je pense que ça sera pas mal. Hein. Ah non, c'est là où je suis arrivé tout à l'heure. C'est où il y a la voiture, non Ouais, je crois, mais... Euh, ouais, Oh là là Il m'a fallu prendre des risques. Non mais non, ça va être bonne idée, je peux y aller en fait. Un ah, truc que euh, c'est pas lui euh, Pas tant quand même. Mais tu vas occuper de la vie comment Bah... Avec des chocos grenouilles. Ouais. On est eu au début du jeu. Non, je peux pas monter. Là non ah, je trouve qu'il y a que celle sur le vol là que euh, tu peux monter, tu peux monter, tu peux attaquer. Non, parce que c'était là où j'étais arrivé tout à l'heure, c'est pas possible. Oui, mais ça peut peut-être. Euh, peut-être un truc avant. que là c'est par là où on est monté tout à l'heure pour aller tout là-haut et récupérer des objets. Bah je pense qu'on va le refaire hein. parce que pour retourner un peu je suis obligé. Ouais c'est vrai. Pousse-toi. Oh non. C'est chaud à chaque fois. Yes. J'ai perdu la moitié de ma vie à cause des combats comme ça. Oh T'as pas touché Bah oui mais bon. J'ai je tu avoir quelque chose avec ça, mais je sais pas quoi. Mais bah, c'est ce que je me dis aussi, mais je sais pas, puis on peut pas passer en dessous. Et si j'en lance une sur une racine, ça fait quoi Je sais pas, tu essayer. essayer. fait du tout. Ah si, il y a un truc sur la racine qui brille. On voit un pouvoir dessus, je crois. T'as pas, pas le pouvoir, c'est. Ah bah c'est ça qu'il faut faire. À tous les coups. Mais tu crois... Ouais, je pense qu'il faut que je prenne un truc à chaque fois. Ah Ah oui mais... puisque ça revient. T'as même pas besoin, parce que déjà dans sa poids, c'est bon. Oui, apparemment. Ouais. c'est rien qui t'emmerde, t'envoies juste un pouvoir, c'est bon. Ok, donc j'ai découvert ça, mais ça m'avance pas plus que ça. Donc c'est un qui bloque le passage, qui envoie lance un pouvoir. Ecco, molto per mano. Bello. Il Belle pas, il s'est pas grimpé. Si, il a très bien grimpé tout à l'heure. Ouais, mais pas encore c'est trop gros. Ah, D'accord. Eh, mais en fait, tu peux remonter là haut là où on était, tu le mets bien. Il l'expérience, l'expérience des, pouvoirs. Où les racines. Oui, mais. Bah, il parti. Euh. Là, il y a des spectateurs qui ont déjà joué au jeu, ils vont, et là ils doivent rigoler parce qu'on est pensé. ah mais il est pas lui dans ce jeu. Ça demande un peu de réflexion, je trouve. Déjà, il, toute la journée. Déjà, il m'a fait réfléchir euh, au début du jeu. Ah Dès le début du jeu. Ah ouais. Euh, là, faut pas réfléchir. Le coffre, le ouvert. Il n'a pas du tout de... Enfin, on peut faire encore le tour, là hein, Il a pas le... Un ça Ah. que c'est là-haut. Sur la voie centrale. faudrait qu'on remonte plus tranquillement pour mieux voir. tu, fais trois fois le même tour, puis... <laughs> Bah. Il y a un passage que jamais passé pratiquement, c'est au milieu. Je te dis, hein. Non, il peut pas sauter. <laughs> il est sensible, hein. FNS. Il a pensé en plus on se fait agresser. Là pour moi c'est là qu'il faudrait développer. Là, oui. Ça ne fait rien. Je vais un peu là. Bleu collé. Yes. Ah assez droit. Mais... Pas me courir, ce que je sache. <laughs> Qu'est-ce que t'en sais Faut pas d'école C'est la racine qui est pas droite. Ça, ça courir, c'est de ta mère. Non, faut, faut le faire que quand on est en bas. Ah, j'aurais tout Oh merde, je peux euh, même pas être tranquille moi. Je peux pas y aller en plus. Tu veux pas sauter Non, je peux pas sauter du tout. Euh, donc, euh, mauvaise idée. Je peux pas retourner là-bas, euh, c'est là où je suis arrivé tout à l'heure, je peux pas retourner. Après, laisse le poison, tu peux monter tes doigts. Mais je suis sûr, il y a un truc avec les, les champignons là, fumantes. Je sais pas ce qu'il y a d'écrit. Ah, Allez, sauver bah, C'est tout ce qu'on a. <laughs> c'est tout ce qu'on a comme indice. Ça, on sait déjà. Hein. Putain, merde, c'est foutu celui-là. Toujours, c'est con. Qui Ron. Ah oui. En plus, on dirait qu'il fait une sieste. Tu Oui. Bah, il devrait crier, hein. Tu crierais pas, toi, à sa place Ouais, moi, t'es trop loin de lui. là, il est carrément englouti. Donc voilà, parce que vous me sauver. Pauvre Ron. On se moque de lui, en plus. Ouais, tu sais, je... c'est pas ça que je voulais. Euh, ouais, c'est vrai. Je l'as pas vu. De quoi ouais, tu l'aimes bien, non pas aimé. Bah, il est bête. Ouais, <laughs> ouais, ah, si, ça donne un côté euh, rigolo. Ah, je l'avais pas fait, moi. Ça, change rien du tout. Non, pas du tout. passer la manette, ça y avait toi de réfléchir. C'est celui en plus. Il est dans la merde. Ah, oui. Ah Bon, euh, si vous pouvez nous dire un commentaire. Ah, mais non, mais on n'a pas, un on n'a pas un chat là, hein, c'est dommage. <laughs> Ah, mais après qu'on a posté la vidéo, on va aller mieux, c'est mieux. tu as fait même temps, bien Maintenant que je suis revenu à ma place, oui. Euh. Ah bah voilà, c'est trouvé la mm-hmm. Oh là là, c'était tout con. Et il y en a, ils doivent rire. Hein. C'était <laughs> des troupes passés, moi va juste la question. juste Bon, je côté ou tu... C'est comme tu C'est comme Ok, donc là l'idée d'en la partie vu que j'ai les bloquer Il m'est arrivé d'être bloqué déjà euh, et je m'en suis sorti. C'est quoi ce monstre Oh là non C'est pas vrai ah, Ça recommence Des trucs tout ce qui est jaune. Jaune, c'est euh, un petit peu plus mort, c'est des trucs. Et les trucs qui me courent après aussi. Ouais. C'est quoi ce bordel C'est coup, les champions plus parce que tu vois, tu vas trouver un passage secret derrière. Ah, t'as les mêmes choses de la manette, elle est toute. Euh, oh, dégage ça Non, mais il y en a partout. Mais il en reste un peu encore. T'as une barre, barre en bas. Tu te dis, il y a combien de temps reste Allez, ah, hop, putain, c'est bon. Ouf. Oh, oui. J'ai presque plus de vie et là tout d'un coup j'en ai plein, je sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'elle a changé le monde. Parce qu'elle en a rempli c'est peut-être que le côté, on a récupéré la vue de côté. Ah Peut-être, hein. C'est comme il y a un changement, peut-être qu'après le changement, on a récupéré la vue, je sais pas. On a vu, je vais pas encore grimper là-haut. Moi, je les explose tout ça. Ah bah, faut mieux. C'est quoi ce truc vert là Super, mais je pense. Non, ça sert à rien ça. Je par là, ça a l'air de tout en haut. Il est revenu. C'est peux pas sauter non Là, le trou, là, ah, c'est quoi ce trou C'est par là où on est arrivé. Mais il y en a un autre là-bas. Bah vas-y, vas-y. Il doit être cacher. Ah ben non, euh, je l'ai buté, c'est pas possible ça. Parce que la zone de recherche est une fois plus petite que la, que la zone d'avant. Faut encore réfléchir. Voilà. voilà. Cette fois-ci, c'est moi qui ai décoincé la situation. Mmh. Chacun son tour. La un fois, avec moi. Ça me rassure de ne pas être aussi bête. Ouais, je te Ouais, je un C'est la boue. chemin, c'est là. Faire euh, une sauvegarde. Bah oui, fais là Oui, parce que euh, là, la <laughs> gare rien. On sait jamais, mm. faut lui faire une sauvegarde. Il n'y a pas une sortie par là, non De l'autre côté Je continue par là. Ah. Au moins pour faire ça. Ouais, au moins. Après. <laughs> Je vais la perdre aussi. Ah, Qu'est-ce que t'as cru voir Ouais, j'ai cru voir un chemin. Par chemin Ah non. Du coup, il y avait un tunnel ou je sais pas quoi, un truc à ramper mais je... Non. Non, mais il y a en mal. Non, mais regarde quand même, Donc là, il fallait ramper. Il faut soit monter, soit ramper. Deux solutions, Aussitôt débloqué, aussitôt rebloqué. évite Ron. redescendre. Il faudrait que tu traverses par ce tronc là. Oui, oui, mais c'est ce que, j'ai pris, hein, mais je fouine un peu parce qu'on ne sait jamais. Mais c'est vachement loin de, de quand même. <laughs> c'est pour pas tomber. C'est une petite chuchote hein, Je peux pas passer la bande dans le monde. bah ça doit pas être la bonne direction alors. Non Ah je sais pas en fait. Que oui, j'en sais rien. Je suis où Euh. Elle défend. Faut que sur le front là. monter à gauche, est-ce que je peux monter à droite Non, je, je pense pas. Ah si. Ah bah voilà, c'est là, il y a un levier là-bas. Ah non, je croyais que c'était un levier, mais non. Ah, <laughs> bah, c'est un truc pour appeler euh, un livre. Hein. C'est le bus. Le C'est pas un levier. Les élèves sont avertis que le secteur entourant le, le saule cogneur et la forêt interdite avoisinantes sont interdits en raison du grand nombre de Trash, sauvages qui errent dans la forêt. Si les élèves se retrouvaient à proximité de ces esprits de chiens géants, ils peuvent utiliser le sortilège de Lumos pour les éviter. J'ai Lumos. C'est tout Ouais. Ok, j'ai cru qu'il avait trouvé Ron, moi. Parce que comme veut le Le là, il n'a pas l'air d'avoir Apparemment, on n'est pas passé là, euh, ce des trucs. Ah ouais Ça me dit Oh là Elle fait un coup de limo sur les personnes, les mecs qui arrivent. C'est ce que je fais Viens dans l'huile, viens derrière toi. Dégage Eh, quand je tire dessus, ça fait rien. Ouais, tu sur ta ferme. Putain, je peux même pas en tout Donc je vais mourir. Vous va trouver tout pour faire mourir. Dans le cercueil. Eh ben, qu'est-ce que Qu'est-ce que Tu vas le prendre là. Mais j'arrive pas à fuir. Tu par là la Je sais, mais j'y arrivais pas tout à Mais juste un petit peu. <laughs> non, je suis obligé de me battre. Et ils viennent juste... Euh, ils viennent là en plus. Merde, j'ai jeté un truc, je les... On, a... On vient de battre les loups là. Les chiens. Les chiens plutôt. Les chiens Eh, c'est bien ou bien, on peut pas repasser. Il y en a d'autres qui aussi ne repasse <laughs> pas. oui, parce que ça, m'a l'air d'être franchement Mais c'est bien ou bien Oui, mais je savais pas qu'ils avaient mis un mur transparent entre hein. temps. Ou pas qu'on pas qu'on vagabond d'ailleurs. Bah. Pour faciliter nos recherches. C'est vrai qu'il y en a plus que d'habitude. Oui. Oula. coup ça sent plus dur. Hein. censé le faire. Hein. Mais le combien de temps Si, il en reste. Ah, mais on le trouve pas. Oh merde, c'est pas vrai. Dégagez-vous là. Hein. Il y a un chaudron. il faut que je vais faire avec Oui, mais d'abord, je vais me débarrasser des. des... Ah, il me, il me lance des pierres en plus. Ouais c'est celui qui est parti par là. Hein. Merci pour la là hein. Il en reste un ou deux toi J'ai de toute a ah, ouais. Du coup, là, tu Mmh. Mais faut qu'il tienne à se rapprocher de sauvegarde quand même. Hein. Tiens, il est là-bas le monstre. Ah. C'est David, je crois. Non. Ah. Non, c'est la collection de cartes. Numéro 7, expert Starkey. Ok, merci. Ça pas un peu, mais. Euh, fais gaffe, il y a un toi. Oui, je sais, j'ai vu ça Je J'arrive pas à tourner comme il faut. bas qu'il faut dire. T'as intérêt de sauter, hein. Ah l'enfoiré. Ils se tous les deux en plante là. Tu vas accrocher. de passer. Elle ne m'était rien faire ça. Elle va accrocher au chaudron. que t'as vu tout à l'heure, il y a un passage. Il y a un trou. Ok, je viens te voir. Je suis pas sûr que ça soit le bon trou, mais bon, je vais tenter d'avoir passé par là. Comme j'ai vu un trou là. Qu'est-ce que t'as avec tes trous genre Là-bas, euh, le trou là-bas. C'est le trou là Ouais, vous C'est C'est encore un trou qu'il faut passer. Oui, bah comme d'habitude. Il, aime bien les terriers. Ah bah ça. Qu'est-ce que tu Tiens, on l'a trouvé. Très drôle, Ron. Bon, le ticket est en voiture 그죠? 윤선 씨. Oh non. Oh non <laughs> Dans sauter sur le truc. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses Dans sauter sur la racine. Je vais l'étourdir là, le copain. Elle dit d'envoyer sauté sur la racine. Bah, j'ai envoyé un sortilège dans la main de la racine. Oui. Oh oui, mais j'ai presque plus de vie. On hein. fait pif. Ah, mais euh, j'ai de la vie qui est revenue. Il faut pas que j'aille avant aussi. Là. oui. c'est ce que j'essaie de faire. Et tu refais plus plusieurs fois. Il a pas de la moitié de vie il oui. a pas de Ah, il y a pas de problème de vide, Il est passé, mais juste pour regarder. Ah, la voiture, quand à Aïe, je l'ai bien senti. que ça ne soit pas une connerie. Il a des sorpules. Qu'est-ce qui se passe Faut que je tire sur Ron aussi peut-être Peut-être C'est ce que j'ai fait là. je sais pas quoi. Là, le rond qui est mis là-bas. Tu vois le rond là entre les deux Oui, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je sais pas si ça a joué mais. Oui, ça a joué. Aïe <coughs> Très en colère. C'est ce rond que je tiens. en fait. C'est le dernier rond. là c'est pour une afghans et après tu peux viser mieux. C'est vrai, tu vises en dessous, c'est pour ça. Tu vises par là-bas là. Non, lances Oula mal. il a peut-être été renvoyé. Tout le monde le déteste. Ah, peut-être qu'il a de ah, savoir pourquoi vous n'êtes pas venu par le train. Professeur nous, euh, Au cours de mes recherches dans le parc, j'ai constaté qu'un saule cogneur d'une valeur inestimable avait subi des dégâts. J'en toucherai de mots, professeur McGonagall c'est à nous que leur fait des dégâts. Silence Je vous conseille vivement de retourner dans votre salle commune. Tous les deux. Mais professeur Rob... Partez Je ferme les yeux cette fois. encore bête fou. vous très Je des points à <laughs> Allez Harry, on se retrouve devant le hall d'entrée. Ok. Tu tu sauvegarde Pour finir, parce que... Avant de reprendre, tu veux dire Ouais, tu reprends. Bon, bah pour l'instant, il y en a pour. Hall d'entrée. Ah, il y a un parchemin là-bas. On va se retrouver pour la prochaine partie, les gars.